Недавно на моем канале стало 92 подписчика. Это пока довольно большое число для меня, и я никак не могла обойти его стороной честь этого события я решила сделать какой-нибудь видос. И вот я решила сделать трек или рубрику, я не знаю, что это, вопрос-ответ. Думаю, будет довольно интересно и весело. А также вы немножечко узнаете обо мне. Свои вопросы вы сможете написать под этим видео в комментариях и в группе ВК, где я сделаю специальное обсуждение, где вы сможете задавать вопросы. Пишите интересные и адекватные вопросы. Э, вопрос-ответ, наверное, выйдет, когда накопится вопросов 20 или больше. Хотя не думаю, что наберется больше. Ну, на этом все. Еще раз повторяю, что написать вопросы вы сможете в комментариях под этим видео и в группе ВК. Ну что ж, всем удачи, всем пока. Все вообще ни одного вопроса. Ха-ха-ха-ха-ха.